¿Y tú qué haces? Eh, me la regalaron por mi cumpleaños. Que trata de un equipo de gente que va desde los 18 a los 30 y pico años que están desde tiempo en el sector audiovisual, algunos más y otros menos, y no logran pues, vivir de eso. Yo creo que lo mejor sería hacer cine porno para ganar dinero y pagarnos nuestras propias producciones. Pues el principal reto al que me enfrenté fue, el tema de, la coordinación, de, grabar, de, quedar, de afrontar un rodaje sin recursos. Oh, oh, oh. Pues yo creo que una webserie para llegar a ser un éxito ha de tener eh, poca prisa. <laughs> Es decir, yo pensaba que irían mejor las cosas, la verdad, en el tema de visualizaciones. Era un poco naif en ese sentido y, bueno, no han ido mal, pero conté con María la Piedra y a partir de ahí pues no sé, me hice unas ideas que luego no, no se han plasmado en las visualizaciones. La verdad es que se nota que le metes pasión, me encanta. Claro que sí, es nuestro guionista. Yo creo que Hitchbook es una plataforma muy interesante porque realmente es un rollo Netflix o HBO eh, del formato online. Eh, nos permite salir de YouTube, de salir del yo solo me intento vender en este mundo y, él los engloba y un público que vota, que, valora y, y bueno, yo creo que es el futuro.